o'zbek bolalari podarka emas podarka bola o'zbekistonlik emas o'zbek bolalariga bermanglar baho o'zbek bolalari bebaho e o'zbek bolalari temaginga tegmaydi tekkani yorib tashlaydi